Hej John, berätta vad du gör. Eh, jag håller på att packa ihop grejerna som jag ska ha med mig nu till eh, tävlingen No Marathon. Där man har 24 timmar på sig att spela in en kortfilm och redigera. Schysst. Någon särskild taktik inför det? Um, sova så lite som möjligt är väl taktiken. Vi har, vi har inte planerat så mycket. Vi har kollat på lite inspirationsfilmer men inte så mycket mer. Okej, okay, gott. Lycka till. Tack.